Maluxeira, may tutur explica sama o uso sistema eletrônico e a testa escrito. E a testa jane, e to bolsira se a o sistema testa eletrônico hanesane e a computadores e de terceira, may tutuir explicação quando ao uso do sistema eletrônico e a testa escrito. E a testa dene, e togosira se a soro sistema testa eletrônico nesane e a computadores e de iletnia. A tohu usa sistema dene e a testa eletrônico, e te precisa ense, nome do usuário e coluna ne, no senha e a coluna ne ita se preenche tu nome do usuário e senha nebe aquele que surata nebe e se simo antes tamo a teste. Por exemplo, reúne o nome do usuário 2, 9, 4, 4, 2, traço, 0. Reúne a senha 7, 2, 6, 7, 5, 3, 5, 6 ao preencher o sono, ao clique a autenticar. Quando ele clique a autenticar, nesse moço e aí tem o grupo todo testemunha a nessa Grupo primeiro, conhecimento geral, bagrau e de Língua portuguesa, bagrau e de minha. No língua teto, bagrau e de minha O segundo grupo todo, né, e tabela a rua, vou ir de beleza Belha conhecimento geral, beleza o ulocou língua portuguesa, no Belemosa ulocou língua teca. Seita Carcahu ulocou conhecimento geral, e teclica executar ira conhecimentos árabe. Seita Carcahu língua portuguesa ulu, e teclica executar ira língua portuguesa minha. Nunemos seita o língua teto, e teclica executar ira por exemplo, carregar o Hulu conhecimento geral. Itaclick executar ele. Itaclick executar conhecimento geral. Nemusso no ecrã. Informação com nova teste conhecimento geral. E ni aturu kata. E grupo teste yane. Ita e a duração tempo 6 minutos. No ita a pontuação 97 em cada resposta de luz. 2.250, No Noia Grupo Teste de la y y estaría 80 preguntas. perguntas. Guanhiraíta información uma y te clic ejecutar. executar. clic en Ejecutar, mi sumayona matéria materia testenia, y la letra no a craik ni maca, mi respuesta ne ve Ita Mi respuesta resposta el número 1, número 2, número 3, no número 4. Wahirai tatamo na matere testila ne. Itane oras neve ia canto leten husiliman los niamos haku laura dakor. Atenção na fati itane oras ne, atunune itabelezer itane tempo horidia. Maneira tu hili resposta 1, 2, 3, no 4 a pergunta ia letene. Ita precisa atenção ba botão anterior, botão confirmar ou botão seguinte. Por exemplo, ita cara for resposta ba Pergunta itane. Por ejemplo, numero 1 maklos itakli ke butang kabuar numero 1. Saitano ine ya katak número 2 maklos itakli ke ia ya butang kabuar dan ya numero 2 nia. Nunemos saitano ine katak número 3 maklos itakli butang kabuari numero 3 nia o ka número 4 nia saitano ine katak número 4 maklos. Por ejemplo, itarian número 2 maklos itakli butang kabuar numero 2 to saya azul. Depois de clicar confirmar, o desaba o provisório e tem a resposta na veita ilhana. E te continuava a pergunta tua irmã, o de clique seguinte. E te lê pergunta e leten, e te a pergunta 1, 2, 3, 4. Por exemplo, irane, e te não é número 4 classe. e te clique a é botão o número 4 né. Clique, confirma e tem a resposta, e te clique seguinte para a pergunta tua irmã. la nyelkerek anterior 2, 3 confirmar, 4 siguiente. ¿Ne significa kata. Y te leo una pregunta rua. Pregunta de Hawaii número 3 y pregunta de Tirmaine número 4. Ahora te fue respuesta va pregunta de Hawaii pregunta número 3. Y te leen en el texto, y te leen en el pregunta, después esta fue mi respuesta. Por exemplo, a resposta 2 maclos, ita click botão cabuari é 2 né? Click to nessa azul, depois ita confirma ita na resposta, ita click seguinte vai pergunta termai. Avança na na fatin, to hot. Wan hira ita sila ang for resposta hot va pergunta na be iya, ita vai click botão terminar o teste. Também ita click terminar o teste, significa ita hakoto na teste ida né? Se, por exemplo, eu for resposta né, a pergunta, né? Mas se não é a tua resposta los 4? A bela mura fala resposta ma 4. A clique fale, botão com guarir número 4. Ok? Ao confirmo filho fala resposta e ao seguinte a pergunta termai. Se o angire te tona em número e que se não botão o seguinte não ativo. Também, o angire te for na resposta e te confirma havereikata fone ba pergunta ihletene lalos maka haubele klik fali ihe pergunta Per exemple, i por exemplo idene havereikata tres ma close enta hau klik fali ihe botão kabuar número tres. ne hau klik hau confirma fila fali hau resposta hau confirma fila fali hau ne resposta sire ihe pergunta sinabli ona hau klik anterior i havereikata resposta sirene hau fogotona i aufyrkate resposten är låsarna. Maske har ni orasiga kantoletten hos liman låsen sig i har väl klickat terminar o test. O por exemplo, ha se atar confirma tan i a resposta balu nebe havarekate siram lås. Maybe har ni orasene havarekate besikotona anta har klickat terminar o test. Atunune har ha hakotona teste i a gruppirene. ha klick terminar o test. Ao clic terminar o teste, Nemosu confirma o encerramento do teste. Significa, pergunta Sira ao fogotlano a resposta. Então, ao clic, encerrar. Ita encerrar e a grupo irá primeira união, conhecimento geral, e a ação Nemos executar Nemamuktiana, Mutintiana. Significa, Ita liutana. Ela, matéria língua portuguesa ou língua E o clique fala executar a língua portuguesa, né? ou lhe teste língua portuguesa. Itaclic executar. Itaclic executar na fata em anexão hoje, minha ter informação, duração, tempo, na vida, se livre, grupo, né? 25 minutos. No ita, ia grupo, né? Ia 10 perguntas. Ita tendo uma informação, será, né? Ita clique lá para executar. Ita clique executar, mostrou não mais matéria, teste, língua portuguesa, né? E Nine orasmus au labra Na fati, få atenção vai ter horas, atui tabela zero e tenha tempo dia, e é grupo irene. E a matéria língua portuguesa, né? cada pergunta mais que é só texto completo, né? texto maca, né? E te precisa ler de dia, cori compreende nia conteúdo sil, né? pergunta maca e aí, né? A tu for resposta, va pergunta na veia letra, resposta aqui 1, 2, 3, 4, anexamos matéria, conhecimento geral nela. Seitanu inde resposta 1 close, maklos, ita click botão cabuari número 1 né? não inde 2 close, maklos, ita click botão número 2 né? Não Numemos C3 close, maklos, ita click botão cabuari 3 Não Numemos C4 close, maklos, ita click botão cabuari 4 nia. Yana butang anterior, butang confirmar, butang seguinte. Butang anterior não ativo significa que a carta foi erro e a pergunta número 1. Um. Número 1 um, confirmar, né? A tudo número pergunta 98. Wahiri que leu no texto me compreende direto, não te compreende uma pergunta minha russo e também a resposta é 1, 2, 3, 4. Por exemplo, irei também ideia Pergunta número 2 no close e te clico cover número 2 do azul. E te clico tu e te confirma, não sabe provisorita nem a resposta, clico tam confirmar. E te clico seguinte, e continua a pergunta tua irmã. Na Fatin, cada pergunta língua linear, mais o texto completo, para cada pergunta. Na Fatin te for resposta, por exemplo, já é número 3 no close e te clico, y te confirma y tiene respuesta y te clic siguiente continúa continúa pregunta tu hermana y te leen la Fatin texto cierra no pregunta y te pone respuesta por ejemplo 4 McLaws y te clic 4 confirma clic siguiente te pregunta tu se checar y tarea en cada pregunta no es difícil vaita y te la vele responde y te vele clic siguiente la pregunta tu después cuando te tarea se horas y te el fila y e fila y teclee siguiente o el continuado pregunta tema y te leerá el texto o comprende el contenido. no pregunta. y te la respuesta confirma la respuesta clic siguiente va pregunta tema avanzan a todo Anesa siguiente siguiente activo significa pregunta de buena pregunta número y te dicen la respuesta y te confirma y te de horas se sigue e também clico ali anterior, onde confirma e tem a resposta C. Por exemplo, rotona, agora é a hora seria, mas também rotona, agora clico na terminar o teste, de acordo grupo teste genenia. Ao clicar terminar o teste genenia foi alerta Pergunta não respondida 1. Um. Confirma o encerramento do teste. Significa que a pergunta ida marca house não foi resposta. Então, e tabela cancelar Olhe fala em Bahrein, pergunta do Nevem que será for resposta. E que clica anterior ou lhe confirma. Pergunta do Nevem que será for resposta. Clica na parte anterior. Pergunta número 4 que será fone resposta. Tá bom? e a resposta 1, 2, 3, no 4, botão atne simultânea. Significa, e que será um hili, que será um for resposta, ba pergunta irane. Agora, então, fone resposta. Por exemplo, irane também é número 3 no close. Ita clica botão cover número 3 nya, ita confirma. Depois, ita anterior da refila fale cari seia. Se lá laia ita va fale seguinte da refala sira neve ia oi. Cari que aval neve sira for resposta. Ita vel for resposta. O cari que aval neve ita precisa mudar na resposta. Ita vel muda. Confirma fila fale. E seguinte o da reina fatin vai oi. Se por exemplo rotona, ita re horas ia ou horas biciclotona. Maiută forest posta lutonă, el clic click el test. clic click el test. clic terminar el test ne mosu alerta neve fomaită de confirma confirme del test. Ită însera. Ită însera na fatin sistemul lor ită pe grupul testetorul nevită liona iane conocimiento general holding portuguesa ni ya saune mutiona aturu kata grupo purwana ita concluyona ela grupul Língua Teton e Tamane, ite click al lingua Língua pode ori continua va a Língua Tetonia. Ite click executar. Na fatinha nessa língua portuguesa nian, Nhamos uma informação com a duração tempo na vida seria o grupo Irene 25 minutos, no ita ia 10 perguntas ia grupo Irene. Ita informado na informação Sirne, ita clica executar. A nessa moço língua portuguesa, कि त तामा र teste. त्यस्तै से computador canto leten nós. los nemo sahulawa. E cada pregunta lengua te tunien, maikera so texto completo. Nia texto makane, nia pergunta makane. Nia resposta mak um, dois, três, no quatro. Na fato então for resposta a pergunta se a nessa moça é língua portuguesa nia. Por exemplo, ia pergunta irene, número 2 no close, e te o botão cabor número 2 nia. Ita confirma. Ita na resposta, não sabe provisório. e te clique seguinte para a pergunta terme. Na FATE, texto completo, onde a pergunta, te fone a resposta. 1 2 3 4. Por exemplo, ele é 4 maglos, te clique down e te confirma e ita na resposta. te clique seguinte para continuar a pergunta mais Na FATE, te fone a resposta, confirma. Siguiente va por cuenta termai. Halan esa nena em todo seguinte não ativo. Significante tal número que tinha. Por exemplo, resposta 2 e te confirma. E tem hora seria, mas está aí te for resposta do tona. E te fier cata resposta logo do tona. E te terminar o teste. E foi na fate alerta. Confirma o encerramento do teste. E te vede clique cancelar. När vi ita sedang sedan får ita klik salah alla ita bela väl cancella file och file fyller Klik anterior, klik anterior och confirm ita inte resposter. Och inte oi, ita klik siguiente. Yo confirm en los mas más ne ora ahora sella. Me quita fiar que que tenía respuesta los no botona. ita klik clic terminar un test, eh, ahora con tu grupo test eh, ne. Me fue alerta eh, irene. Conferencia Ramento do Testa. Significa que fores posta tono e te clica encerrar. E te clica encerrar na fatina muçulmã grupo tolo testenia, conhecimento geral, língua portuguesa, não língua teta, mas veiane e a ação multi-autona, executar iana, significa grupo tolo ne e te conclui autona. Tamane, e te clica sair, não é e te bebe saiba, e te resultado testenia. E te clica sair. ವೈರನ್ ಎಸ್ ಐ ಜನೆಲ್ಲ ಇದನೆ ಇದನೆ ಎಕ್ರಾನ್ ಈತ ಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ ಈತ ಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇದ ಫಾಲಿ ಬಾನೆ ಸಹ significa ಈತ ಫೈನ್ teste ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಈತನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋದೋನ ಇದನೆ ಮತ್ತು explicação quando uso o sistema eletrônico e a teste escrito. Obrigado, vai ter você minha atenção e boa sorte vai ter você.